गौतम बुद्ध नगर की यह सड़क नगर विकास न्यास द्वारा बनाई गई है जिसके दोनों तरफ यूआईटी के ज़मीन है मौके पर गेहूं की फसल काश्त की हुई है और यहाँ पास में गुणे के ढेर लगे हुए हैं तूड़ी गुणा खाली जगह पड़ी है लेकिन नगर विकास न्यास के नाम जमाबंदी में दर्ज गैर मुमकिन ज़मीन पर काश्त की जा रही है